Hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की यहां पर देख सकते हैं ये डेटा आपको दिखाई पड़ रहा होगा अब इस डेटा में आपको नेम ऑफ स्टूडेंट मिला है और फिर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है फिर उनका अगर बहुत बड़ा डेटा होता है ये तो अभी बड़ा नहीं है छोटा डेटा है तो बहुत बड़ा डेटा होता है तो रो नंबर और कॉलम नंबर खोजने की बहुत दिक्कत आती है तो ऐसे कंडीशन में और सवाल ये है कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है कहां यूज किया जाए एब्सोल्यूट सेल एड्रेस तो पता ही है क्या होता है कई बार बता चुका हूं तो ये यूज करना होगा तो देखिए एक फॉर्मूला होता है अब ये डेटा आपके पास सही है एक फॉर्मूला होता है मैच का जो रो नंबर या कॉलम नंबर खोजने के लिए यूज होता है पहले बता चुका हूं मैं तो ये मैच लगा लीजिए आप लगा लिया अब क्या करना है अब मान लीजिए कि अब कुछ भी आपको खोजना हो तो वही चीज आप कहीं दूसरे सेल में लिख सकते हैं या फिर यहां से भी सेलेक्ट कर लीजिए ये मान लीजिए मैक्सिमम का आपको कॉलम नंबर पता करना है ठीक है कॉलम नंबर पता नहीं क्या होता है ये ए ये बी ये सी ठीक है ये सब कॉलम है और ये वन टू थ्री ये रो है तो अभी बात कर लेते हैं कॉलम नंबर की तो ये हो गया कॉमा देंगे अब ये जो आ, जो भी हमको सर्च करना है ये ऊपर ही यहीं पे मिलेगा ये देखिए ये जो हेडिंग दिख रही है ना इसी में ये कहीं होगा जो भी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी खोजना हो तो ये इसी में कहीं होगा अब देख सकते हैं यहाँ पे सेल आ गया C3 कोलन K3 ये दोनों ही C3 और K3 ये दोनों ही रिलेटिव सेल के एग्जांपल्स हैं अब हमें क्या करना है इसे एब्सोल्यूट बनाना है अब देखिए एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का यूज इसे एब्सोल्यूट बना दिया F4 बटन प्रेस करना है फंक्शन बटन आपको F4 प्रेस करना है और ये बन जाएगा एब्सोल्यूट तो बन गया अभी तो एब्सोल्यूट बन गया है ये ठीक है ना समझ में आ रहा है यूज अब कॉमा देंगे अब हमें क्या करना है अब हमें यहां पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करना है इसको एंटर प्रेस करना है जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है 8 देखिए यहां पे 8 आ रहा है तो 8 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है अब ये 8 जो है ये कौन से कॉलम में है काउंट करिए 1 ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और ये मैक्सिमम जो है आठवीं कॉलम में है आप देख सकते हैं यहां पे फिर से आप काउंट कर सकते हैं ये 1 ये 2 क्योंकि डेटा यहीं से शुरू हुआ है तो 1 यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मैक्सिमम हमारा 8 नंबर कॉलम में है है ना तो अभी हम क्या करते हैं यहां पर मैक्सिमम अभी इस फार्मूले को हटाते हैं यहां पर मैक्सिमम मिनिमम जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं अभी दो नंबर खोज के दिखाता हूं मैं आपको जैसे मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से गए और यहां पर जाकर के और स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हमने रख दिया ला करके ठीक है ये रख दिया और यहां पर किसी भी सब्जेक्ट का नाम ला के रख देते हैं टोटल किया है इसका भी नाम आप लेके रख सकते हैं तो ये यहां पर है और यहाँ पर टोटल रख दिया ऊपर टोटल है यहां पर नेम है स्टूडेंट का ठीक है तो मान लीजिए कि आपको ये पता करना है कि महेश का रो नंबर कौन सा है तो यहाँ पर आप मैच का फॉर्मूला लगाइए और यहीं पर तो प्रयोग हो रहा है एब्सोल्यूट सेल देखिए अब ये महेश कहां मिलेगा आपको महेश यहीं इसी में मिलेगा ना नेम ऑफ स्टूडेंट ये ये जो कॉलम है यहीं पे तो महेश मिलेगा तो महेश को सेलेक्ट कर लीजिए कॉमा दीजिए और यहाँ से आपकी गिनती चालू होगी यहाँ से पहले कॉलम से तो ये पूरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी जा सकते हैं ठीक है तो सेलेक्ट कर लेता हूं तो ये पूरा सेलेक्ट करता हूं ये हो गया ये पूरा सेलेक्ट कर लिया डेटा F4 दबा के प्रिंट कीजिए देखिए रो और कॉलम दोनों ही के पहले डॉलर लग चुका है कॉमा देंगे जीरो देंगे तो अब जो है ये महेश का कॉलम नंबर 9 बता रहा है तो यहां से काउंट कीजिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है कि नहीं है क्लियर है अब टोटल मान लीजिए पता करना है तो फिर एक बार दिखा देता हूं तो M A T C H match कर दीजिए ये बड़ा मजेदार है और आपको रो और कॉलम नंबर पता करके दे देगा तो बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं तो अभी क्या करना है अभी सपोज कीजिए टोटल को सर्च करना है तो ये टोटल को सेलेक्ट किया कॉमा टोटल मिलेगा कहां इसी में कहीं मिल जाएगा आपको टोटल ऊपर हेडिंग जो लिखी हुई है इसी में तो होगा टोटल तो ये पूरा सेलेक्ट कर जाइए आप है ना तो ये यहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से तो ये सेलेक्ट हो गया F4 दबा के फ्रेंच कीजिए इसको कॉमा दीजिए जीरो दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर कीजिए तो जैसे ही एंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि ये जो है कॉलम नंबर 7 में है कैसे है आइए काउंट करते हैं ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन है ना तो टोटल जो है सेवन नंबर कॉलम में है ये तो आपको पता चल गया तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ना दोनों चीजें फ्रिज हैं यहाँ पर अगर मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे C3 में C भी फ्रिज है और 3 भी फ्रिज है तो इसी को तो कहते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेस तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें watching this video.